大家好，欢迎大家再次收看《命理事件簿》。今天要跟大家分享的是老师常常会被问到的问题：占卜会准吗？相信大家不论是对于西方的塔罗、北欧的卢恩文字，到中华民族的易经、梅花易数，都是相当有所耳闻的。而这些占卜方式都是用来协助当事人解惑，并且能够解析现在跟未来的一种方式。 通常这些占卜都是必须要透过一种媒介，它可能是米、石头、癌症、铜钱、竹签等等的模式，也有比较特别的，比如说金英老师所擅长的梅花艺术，它可以透过以人起占、以物起占、以事起占、以字起占、以大地万物起占，占的事物是比较不受局限的。 这个部分是属于比较高等的占卜技术，而在坊间呢，每一个老师大多都有自己常态会使用的媒介来跟天地之间作为呼应。而跟金老师做咨询的各位呢，大部分都可以透过竹签、石头或是米，甚至是用排阵的方式来跟天地之间作为呼应。至于占卜要精准。 主要的部分是要靠三个要件，这三个要件分别是信仰、能量还有媒介。什么是信仰呢？在这边指的不是宗教，而是指我们目前所在的这个宇宙、这个大道中无形的一个力量。你必须要去相信这股力量，你才可以起卦，才能够起单，也就是我们老祖宗说的“心诚则灵”的意思。 你如果是心存质疑的，那这一个占卜它百分之百是不会准的。再来呢，第二个部分就是我们刚刚讲的能量，这个能量指的是当事者还有起卦者这两位的能量，这两边的念头都必须要是属于坚信的态度，还有必须要秉持着善的信念，还有另外一个很重要的一点。 这两位当事者必须都是要处于能量是有至少七分满的状况，也就是他们第一个不能够处于疲累，或者是处于精神不安不宁的状态。再来就是呢，占卜生一般呢是有三不沾的规范，比如不成不沾、不义不沾，还有不疑不沾。什么叫做不疑不沾呢？就是。 如果它是既定的东西，已经是属于事实的东西，比如说你已经要结婚了，然后你再问我说：“我这个婚结得成吗？”何必问呢？如果你只是要求心安的话，这是不用起卦的。不义不沾，指的是你来问老师，老师可以帮我算一下这个热透号码能够中吗？这一只股票能够赚大钱吗？或者是？ 是第三者，你来问原配什么时候可以跟对象离婚？以上这些都是属于不义的，都是不能够起卦的。那另外刚刚讲到的不成不沾，就是你其实并没有很想要算，你只不过是好奇，然后你也无所谓它的结果，你不过就是想要算看看。那这种状况是不能够起卦的。 因为有不净的一个状况在，那一般呢，我们拿来就是占卜的媒介呢，通常都会在占卜的前跟占卜后要必须进行消磁的动作。如果要维持精准的部分，这个消磁动作必须要做的很确实。那大部分的时候，我们会透过烟供或者是透过呃诵经。 好，或者是水晶，甚至是金年的部分哦，来把它做消磁的动作，甚至有的时候可能会透过做这个月光浴的部分。啊，那如果是透过，比如说米卦的部分，这个米呢，基本上是每一次使用之后呢，我们都会做替换，也就是倒掉，避免有这个残余的这个意念呢，会干扰下一位的这个结果。那占卜还要精准，还有一个最重要的。 就是当事者他问这个问题有没有到位，还有解盘的这个老师他解答这个问题有没有解答到位，够不够全方位？不能只是提供一个是非题的答案就跟你说可以跟不可以，因为如果是这样的话，你直接去直背就好了，你根本不需要去做占卜。占卜的问题虽然它是是非题跟比较题，但是它并不代表。 占卜的结果，它一定是绝对性的。在这边，我必须要纠正大家的一个观念：占卜的结果是可以被改变的。在老师这边过去的一个经验来看，有一个八二法则，是很完美的诠释在我这边的当事人身上。大部分的人的认知里面，八二法则代表的是用最少的力气达到最大的效果。 但是在我们的命理界，这个八二法则代表的是什么呢？代表的是有八成的人会反过来跟我说：“老师你好准，老师真的照你讲的耶，完全照你的卦走，完全没有什么变动。”这是好还是不好呢？如果今天你算的这个卦是好的，的结果是好的。 那是没有关系的。可是，如果今天你算的这个卦是不好的，那就不好啦，因为那代表的是你并没有改变，而且我给你的建议你并没有听进去，你只不过是被打了一个预防针而已，你只不过是预先知道会发生什么，但是你并没有先去为它做准备。那另外有两层的人呢，他会来回馈老师说他如何。 做了一些调整，然后让这个改变呢呈现比较不一样的结果，但是还是有对应到这个卦里面的易经数字。打比方说，老师曾经有一位女性朋友，她来找老师占卜，问说她可不可以跟一位已经暧昧长达半年的对象，在三个月内可以变成情侣的一个关系？那她得到的这个结果是大吉的，可是。 得到这个结果之后，他还是在想说，那有没有办法缩短？我跟他说，看这个卦象是可以的，可是必须要由他去主动，那这件事情才可以加速，才可以缩短，才能够不用等到三个月。因为如果按照他正常这个卦象来看的话，这个卦必须要印在第四个月，对方才肯愿意开口，也或者是四周。 最后呢，他决定呢听我的话，由他自己去开口，等于是由女生开口来问男生。结果呢，他在四天后，因为我印象非常的深刻，他是在周一来问我的。那他在周四的晚上跟我说，他在下午的时候跟对方摊牌了，然后对方也同意了，所以他们现在是恋人关系了。啊，非常顺利的从这个暧昧的关系。 转为恋人关系，好，那这个案例呢，就是一个很很非常的一个顺利的呢，让吉卦呢变成特吉卦的一个案例。所以也有一些案例呢，是很顺利的呢，把凶卦翻盘为吉象的。那梅花易数的这个卦呢，它的差异在于，它是可以解读对应的一个人事物。 还有把它对应在过程，还有最终的一个结果。那这些卦里面的最终的这个结果呢，主要呢是反映你在取那个卦的时候的当下的这个意念所产生的啊。所以老师在帮你解说这个卦，所可能衍生出来的状况，是在于你当下的那个意念，还有你当下的那个想法所衍生出来的。 如果你愿意去改变，那这个卦可不可以改变，当然是可以的啊。可是如果你不愿意改变，你还是卡在那个死胡同里面的话，那当然这个卦就不会改变了。所以，如果你愿意去把该注意跟该修正的地方去做调整，愿意去改变的话，那这个卦就不会按本能的状况去发生。 那你就可以变成那百分之二十的人，去成就不一样的人生，可以知命、懂命、用命、再招命喽。换句话说，荧幕前的各位朋友，与其今天我们在这边讨论占卜准不准，应该要来问说，你的行为可不可以改变？因为你的行为决定占卜准不准，决定它要如何去应验。 而每一个可能发生的结果，就在我们的意识里面，而这个意识是跟这整个宇宙是相连接的。是想看看，在这个世界的你做了这个决定，或许在另外一个平行时空的你，可能做了另外一个决定，而造就了另外一个结果。我是金英老师，感谢你今天的收看，喜欢的朋友请务必。 在下方按下订阅小铃铛加赞，有需要咨询的朋友可以透过上方的微信号加入老师，或是透过下方的官网加入老师。我们还有更多的节目列表在下方，请务必参考看看。我们下周准时再见，拜拜。